quadro. Nossa, ele ficou vendo 51 Agora Eu já, ó, agora é o que eu faço? Eu porto uma scout, mais nada. Tá vindo estrago na portinha. Oh, wow, wow. Little children. Aí, tá roteando. Ah, quase. Menos 54. Pega o salto aí. Puxa o ah, desgraçado! É, os caras ruxam demais. Isso é chato, velho. Agora nós compramos. Não é que o básico. Opa, não, não deveria ter feito isso, não. Ah, eu queria atacar pra longe. Eu queria atacar pra longe. Eu não cheguei a me dar uma nova. Ah, o cara já me deixou com 50 de vida. Olha o caga do cara. Nossa smoke atravessou sua porta. Pega, pega, vamos pegar ele. Sai, vai, vai. Ai, meu. Eu foquei no cara da frente. Agora começa o jogo de verdade. É, tipo, foquei no cara da frente. Agora, agora começa o jogo. Esse mapa, pra falar a verdade, é muito CP, velho. Porque até a gente espanca os caras. Olha aí. Peguei um, peguei um. Tô na porta aqui. Mano, Bom. Suave. Ah, velho. Suave. Olha, Diego. All around the world, little children in to the world. Mommy, come to the world. Ai, quase! Quase você tiro, tá de alto. Pode colocar tudo. Pra ele atirar, pra ele atirar. desgraça, desgraça. Ai, se joga muito. Ah. Não, não. Ah, não deu tempo. Ah, não deu tempo. Ah, que merda. Que alp? Eu não quero alp, eu não quero alp, não. Aí, falou no guarda. Eu ia comprar. Hã? Hã? Falou no ah, guarda. Vai, calma. É o esquilo que não, é o tá esquilo não, não, não, não vai tocar no boi. O cara pulou na, o cara pulou na, o cara pulou na smoke. padrão, padrão. Que isso? Eu levei dano depois de 350 anos. Ai meu Deus, ai que isso, velho. Tá ai, levou realmente. Deu quanto nele? 66, provavelmente. Eu dei 53. Eita! Um Helmet. Agora eu puxei alto, o negócio vai ficar tá sério. É Glock, velho. Glock é... Oh, wow, wow. Ai, da eu sou cego também, não tenho fone. Tá no céu. Na parte amarela. <laughs> tá com o cara jogando. Bola mentira Bola é linda tudo daí. Tá ó, uma beleza essa bala aí. Agora vamos fazer um round perfeito, né? Mas porquê quê, né? <laughs> ah, eu não, não, não sei porquê. Eu vou comprar 5 e 7 esse round não. Atrapalho. Tá mesmo, tá morto. 250 dá um dano gostosinho. Ai, tá morto os dois. Ah, e o cara reposicionou. Olha tá esse tadinho. Vamos acelerar. Ah, como que tá eu não matar? Tem um menos 45. Caramba. Eu deixei o menos 59 e o menos 16. A bala não ia na cabeça. Agora eu vou puxar a diga e vou matar os dois. Scout, scout. Let's roll. Oh, out the ground. Little children in front to the world. Tá plantando, tá plantando. me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tira pouco, rapaz. Tá aqui perto da porta. Toma, toma. Não! Deixa eu defusar, deixa eu defusar, deixa eu defusar. Não defusar nada aqui não. os dois, velho, mano 39. Dá uma alp na sua mão nos dois. Nossa, olha essa bala, velho. Ainda bem que eu tô gravando. Olha Essa bala, cara. Que bala linda. Você é louco, os caras vão chorar muito, velho. Eu tô todo no headshot barato. <laughs> Jogando nice. Olha isso daqui, olha isso daqui. Ah. Se pega, os caras vão ter Onde? Entrou? Janela, né? Tem na janelinha. Um passou, um passou pra lá. Banguei uma. Ah, o cara deu a cara aqui na hora de amiga. Quer trocar? Quer trocar? Vou dar esse scout. Vai, tá controlado. Oh, não. Mais uma varada, velho. Meu Deus. Nice. Mais uma aqui, varada. Eu deixei ele andando, velho. Mano, eu tô muito cagado. All round the world. Ai, quase apertei o botão do Windows e ia sair. Aí eu entrei no tempo. Eu a apertar o Passou, passou azul. Eu voltou pra lá, ó, o cara caiu. Tá Morreu queimado. Na pode. Levou muito stout. muito tava miado, muito miado, tava com 50, 76. O cara me deu 4 de dano no mapa. Né? Você devia ter dado facada ali. É. Dropa mal porque eu te dropo mal porque eu te dropo mais 4. Thank you, my friend. Thank you. Alguém lá. Quase. Mata esse cara. Obrigado. Ali, ali. Valeu. Meu medo ele já, né? medo, já ter passado. Né? Ele pode ter ido pela partida, ido pela partida do Dota B. Tentando cobrar Ai! Ah, moleque cagado. Agora tem que ganhar dois. Eu tô jogando um pouco mal, mas. Agora eu vou comprar um e vou ruxar nesse alto. Tá nesse alto sei até onde ele. Até onde ele. We are good to go. Deploying flashbang. Tô na parte. Tô na parte. Tô marotado. Tem a, ó por cima de mim. Nossa, o maluco tava mirado, velho. Tá aprontando, tá Clique, mas ele já tirou a mira, ele tá mirado. burro em vez de ele plantar. Aí, tá plantando. Flecha, você de cabeça? Olha isso, o cara caiu aqui. É água? É. Exato. Dropa aí alguma coisa. Tá, eu dropei no 4. Eu vou jogar com essa alma. Vamos. é porque senão falta dinheiro. Mas de boa. Você na minha alta. Não, peguei a smoke de bala linda. Aê, ah, tu rushou, velho. Eu pensei que tu tava do meu lado. tira a cara. Eu não tava, foi mal. Relaxa, pode deixar que eu jogo. parado na cabeça fire zone. Oh!